在礼拜一的部分，我们会逢到的是复兴五复日，在当天呢，非常适合如果您长期有肩颈酸痛、腰酸背痛问题的朋友，不妨在这一天可以去找整复师调整一下您的骨头、好经络的问题。那再来就是在这一天呢，也非常适合将您的床呢重新做安床的动作，尤其是针对长期有睡眠品质非常不好的朋友们。 所以不妨参考看看，在当天做整复跟安床的一个行程。在这一天，礼拜一也同时逢到非常适合敬福的日子。什么叫敬寿福呢？敬寿福就是说，我们生人呢，将自己的生辰八字放到一个空的墓穴里面，也就是我们俗称的左生机。再来就是，老师也会建议在复兴五复的这个吉星呢入宫的这一天呢，尽量呢不要把家中。 及办公室各个角落有可能会积到灰尘以及我们的蜘蛛网的位置的地方，都一定要一并的清扫干净，这样子才能够彻底的扫除的霉运以及清除掉您的小人哦。好，再来就是礼拜一，我们除了清除掉小人之外，如何让我们自己能够就是起上霉翘，能够更好的？ 那就是要让自己能够有崭新的开始，所以在礼拜一这一天呢，我们必须呢也要帮自己购入一组新衣服。那这副衣服，老师会建议，因为碍于现在有疫情的关系，不妨就尽量透过网购的方式帮自己买一套衣服就可以了。好，再来让我们来看一下礼拜二的部分，我们会缝到的是麒麟日，而麒麟日都是非常大力男性朋友的，所以。 如果尤其是针对男性朋友想要为自己补运补官禄的，不妨在礼拜二这一天，因为它又同时逢到了我们的三元二将这一日，好，可以不妨再参考看看，在这一天帮自己驾驭。在礼拜二这一天有两件事情是不宜的，那第一件事情就是不宜做开光加持物品，第二件事情就是不宜做嫁娶哦。所以有相关需求的朋友，请必要另择他日。 而在礼拜三的部分，我们逢到的是开泰日。开泰日代表的是凡事都可以有起一个好的兆头，尤其是针对如果您刚好有新成立一间新的公司，你有召集了新的股东，筹备了这个一个公司好，的筹备处资金要入到一个公司里的户头的时候，就非常适合在开泰日这一天呢，将这个资金呢入到户头里面。那老师会建议其他的人呢。 在五号，就是八月五号这一天，礼拜三，刚好可能会逢到的是你们领薪水的日子。如果您的薪水，哦，老老板并不是直接汇到您的账户里面的，又或者是您汇到的账户并不是您惯用的账号，您都会领出来，请务必要把这一笔钱尽量在下午的有时，也就是五点到七点的这个时刻呢，把它存到您惯用的账户里面，那尽量。 让它不要异动一天，那这样才会达到开泰的一个效果。再来就是我们礼拜四的部分，礼拜四我们会逢到的是驿马四绝的日子。驿马呢，代表的是会有异动，而四绝相对代表的是凡事呢都会少了一些生气。所以在当天，大部分的吉事都尽量少用。唯有如果您是要出家剃度的朋友，那在当天是非常适合剃头。 大的，再来就是礼拜五了。礼拜五这一天，我们在九点零七分会迎接一个新的节气，就是立春，而迎接了秋老虎的到来。这个日子啊，相对还是一样会很闷燥。所以老师呢，在这边呢，会建议大家呢，在立秋的这个节气的时候呢，尽可能要多喝水，才能够达到身体的一个调节的一个平衡哦。 再来，我们要看一下，就是礼拜五这一天，在立秋之前，也就是九点零七分之前，只适宜做安葬跟敬塔这两件事情，其他的吉事尽量少取。而在九点零七分过了这个节气之后，也就是我们一旦进入了立秋的节气之后，有几件事情是很适宜的，因为一旦进了立秋的节气后，我们会逢到的是麒麟日。 所以男性朋友一样很大力，你们可以在当天呢去补你们的这个运。那再来就是在当天也非常适合将我们的功果可以做上达天庭的一个禀报。那怎么样去做禀报呢？我们可以就是做回写这个回向文就可以了，或者是我们可以念回向文，在您的这个呃。 如果平日您有持经文的朋友，我们可以在最后的时候添这个回向文，把这近日累积的这些呃功德呢回向给家人啊，或者是回向给累世的冤亲债主啊，或回向给自己都是可。以。那如果您是有在抄写经文的，也可以在张贴呢，把这些经文呢，同时呢回向给这个冤亲债主，一同的方式。再来就是在礼拜五这一天呢，有两个时辰是很大力的哦。 好，第一件事情就是我们刚刚有提到，在礼拜三是因为逢到开泰日，很适合做存款嘛。那在礼拜六这一天呢，我们也同样可以做 Part Two 的开泰。怎么样做 Part Two 的开泰呢？就是在未时，也就是我们的下午的一点到三点的这个时候，我们可以做开泰破土。家中有庭院的朋友，或是有小盆栽的朋友，我们可以在这个时候挖一下那个土，让这个土的这个气呢出来。 好，那轻稍微的挖一下就可以。那这就是可以做开泰破土，就是有点类似，就是像我们希望祈求业绩可以破蛋呐，那就是那我们这个开泰破土呢，这个用意。那记得就是在未时一点到三点下午的这个时刻去做。再来就是在酉时下午的五点到七点的时候会逢到大进的日子，所以呢，这个大进的时刻呢，就是非常适宜做放水。 所以过去呢，有放水的朋友，不妨可以参考，在这个时辰呢，在对应的方位，除了北跟南方这两个位置不可以放之外，我们呢可以在对应的方位，看您要求家运，还是要求事业，或者是求姻缘，在对应的方位放上您的水。那老师比较建议的方式，是因为有很多地方的朋友，他们可能会。 到登革热的疫情，或者是说最近的那个天气比较比较热，呃，也比较不适宜放太多大桶的。所以的话，我们可以在当天用盆栽的盆栽的方式来做这个开运的效果，也就是我们可以提前买一个小的盆栽，那我们先在这个上午的一点到三点的时候做这个开泰破土，然后。 您可以选择堆放几个那个，堆放几个那个种子，说是绿豆的种子啊，或者是其他你想种植的种。另外，在五点到七点时候，再才再帮他这个这个盆栽加水，那这样子就可以同时得到开胎破土以及放水的效应。但是切记，这个东西不可以在北方。 还有南方这两个方位进行哦。好，再来就是礼拜五这一天，我们会逢到是误探病的日子，所以有想要去探访那个在医院的亲友的人，请必要回避礼拜五这一天。在礼拜五这一天，还适用于如果您是在餐饮业的朋友，如果您是厨师，很适合在当天把一把新的刀做开封开光，因为这可以帮你招来。 更好的厨艺，也可以帮您招来更多的饕客来欣赏您的。有需要的朋友不妨参考看看。再来就是礼拜六，礼拜六这一天，我们逢到的是董公选药的吉日，当天是非常适合做祈福，就是可以出远门的部分。所以老师也会建议，如果您这个礼拜都没有什么出门，不妨就在礼拜六这一天出门踏踏青，晒一下太阳，增加一下抵抗力，不错的。 如果出入比较多人的场合，请务必佩戴上您的口罩，以确保自身的安全哦。再来就是礼拜天，礼拜天这一天，我们到的是倒袈裟。倒袈裟意味的是，在当天很不宜做几件事情：第一件事情不宜嫁娶，第二件事情不宜入宅，第三件事情不宜开市。这三件事情，很多人都很喜欢逢到六日来进行，所以特别。 针对这个项目，在这边特别做标记，在这一天，如果你做嫁娶、做入宅、做开市，都很容易败光光。所以，如果你想要试看看它的威力，可以尝试看看，但是个人不是很建议。所以，请大家尽量哦，不要在这一天去做迎娶啊、入宅、开市，就尽量避开。OK，好。 再来，让我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是我们属羊的朋友，第二名呢是属兔子的朋友，而第一名呢是属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那老师也会建议你们呢，在工作运上啊，这三个生肖的朋友在这一周呢，贵人运呢真的是大爆发，任何过去碰到的难题啊，上周所碰到的问题都可以迎刃而解。 而且业务呢，经常可能可以接到贵人的一个提亲，感情上呢也蛮顺遂的，甚至可能桃花如果是经由别人介绍，都很有可能被人家一牵线就促成哦。所以最重要是什么？请将你的里里外外打理好，让你看起来人模人样，出去呢才会更讨人喜爱，让你的运势呢可以再更上一层楼，好吗？ 再来，让我们来看一下个别运势啊的那个生肖的状况啊，在当中有什么特别需要留意的地方。首先呢，是属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，是建议要少说多做，哦，尤其呢是如果您做的太少，会被人家找闲话；做的太多，也会被人家呢说闲话。所以呢，在这个礼拜。 尽可能呢，就是闷着做事就可以了。还有，在这个礼拜，老师也会建议属老鼠的朋友呢，可以的话就是多喝一点水，还有多摄取一些蔬果，对你本身会是比较好的。那在这个礼拜，属老鼠的朋友要留意的天数是星期五。下一个生肖是我们属牛的朋友，属牛的朋友在当周是属于稳中求进的一个状况，也就是其实大部分的事情。 都算是在一个 follow 的状态，也没有什么太大的一个变化，所以您只要维持你原本的一个 tempo 去做事情，基本上不会有太大的一个乱子出来啊，所以这样子反而可以间接的往上做的，进的一个状态哦。那老师会建议呢，属牛的朋友要注意的状态是礼拜六哦，不要过度的放肆放电，也就是玩到最后一刻啊，或者是呃很无视间。 然后忘了这个时间，然后就通宵的玩，或是通宵的去玩游戏啊等等的，那这样的一些状况可能都不会是太理想的，好吗？那属牛的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期六哦。下一个生肖呢是属老虎的朋友，在这个礼拜呢是需要给自己一点心灵的洗礼，因为你的内心其实是蛮困惑也蛮累的。 所以有必要的话，请多找一些能够开导你的人去多聊聊，然后有的时候可能一两句关键的话，可能就可以让你重拾信心，或是让你又再度找回到你那个目标，或者是消除掉你心中的那个疑问跟那个杂念，还有那个不确定感，好吗？那属老虎的朋友在这个礼拜要留意的天数分别是星期五以。 天，下一个生肖是我们属兔子的朋友。属兔子的朋友，在这个礼拜是属于可以跳出困境的一个礼拜。而且呢，在这个礼拜，你间接的会知道是说用怎么样的方式做事情是可以比较省事、比较不费心的。那老师也会建议呢，请您务必要记牢目前你所用的方式，才不会未来发生同样状况的时候，你又措手不及哦。 那属兔子的朋友在这个礼拜运势相当的强旺，所以并没有特别需要留。好，下一个生肖呢，是我们属龙的朋友。属龙的朋友，老师建议呢，在这个礼拜呢是属于凡事都要忍耐的一个礼拜。怎么说呢？因为你可能对很多事情总会有一些不满，又或者是你又会开始去回想哎过去的一些种种啊，那为那会常常会给自己一些问题就。 为什么他过得比我好？为什么在，我没有他如意等之类？现阶段呢，你要做的是要先忍耐，也要先学着怎么样去弯腰，因为有的时候，这样子才可以让你度过眼前的这一个坎。样过这个坎之后，你才能够走得更高更远，好吗？ 那属龙的朋友在这个礼拜要留意的天数相对的比较多，除了星期一之外，还有星期三以及天。那比较建议的就是尽可能呢多喝一些清茶，好来让你降低你心中的这个不安跟焦虑感，会比较吉祥的。下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜呢是属于游刃有余的一个礼拜，就是。 很多事情其实对你来讲都是小菜一碟，那我的意思，呃，做的事情其实别人如果要花一整天，您大概不用一两个小时就可以完成了，因为你可能做事情抓到诀窍，或者是您刚好有门路，或者是你刚好有贵人来帮助，或者是曾经做过这样类似的东西，你只要做一个剪贴的过程，然后改一下头头尾，完成。 不管是什么样的状况，对属蛇的朋友来讲，它代表是在这个礼拜你有多出来很多的时间，所以老师会建议你不要浪费啊！你既然有多出这么多时间，请你更要去精，不要把这些时间都浪费在玩耍、还有发呆跟观目别人的或者是八卦，这样是不好，对你人生、对你现在一点帮助都没有，好吗？对，在你游刃有余的这个礼拜，请。 好好的运用你多出来的时间，精进一下自己会比较好。那属蛇的朋友，这个礼拜运势非常强旺，所以也没有特别需要留意的日子哦。下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是属于接机会的一个礼拜，这个礼拜你会碰到许多的机会，你可以做筛选，并运用你的机智慧哦，去做出正确的选择。很多时候，我们说人生里面最难的是什么？ 最难的是你没有去抓住机会，也不是说你没有去争取机会，而是难在做出正确的选择。因为有的时候就是在那念之差，你的选错了，就会把好好的机会给放生了，好吗？所以属马的朋友，在这个礼拜，你很有可能就会面临到生命当中很重要的一些机会跟选，择，不管是可能碰到你心。 到底要不要去追，或者是我想要的工作，我到底要不要换跑道？类似这样的一些人生课题，可能对你来讲都是属于人生里面会是交叉点的一些机会，不妨在这个礼拜要深思熟虑的去想清楚，才能够迎接真正的的机会哦。这礼拜属马的朋友要留意的天数是星期一，下一个生肖是我们属羊的朋友，在这个礼拜呢。 是属于表现亮眼的一个礼拜，基本上大部分的事情你都做得非常的，可以收到人的赞赏，所以老师也会，鼓励呢属羊的朋友在这个礼拜尽量的去做，尽量去表现，啊，也不要怕人家觉得是说你怎么这么臭屁等等，因为能见度高的时候，当然就要表现啦，这样人家才会记得你嘛，对不对？好，那在这个礼拜留业天数是星二哦。 下一个生肖是我们属猴子的朋友。哎呀，属猴子的朋友在这个礼拜是需要冲刺的一个礼拜。为什么这么说呢？因为在这个礼拜，属猴子的朋友很多的事情跟 schedule 都相对的是压榨的比较紧，所以时间感跟规划相对是非常重要的。请务必要提前做好一些规划，才不会让事情都乱一些方向跟方寸。那属猴子的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期。 一、一、六，好，再来下一个生肖要留，嗯，是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢是比较容易会有小有疏失的。那这些小有疏失的状态呢，是比较不会影响到钱财，但是它可能会影响到你的表现。所以老师会建议，就是属鸡的朋友呢，在这个礼拜，不管你是刚打工的。 或者是您是自己是老板，请务必要留意一下您所在看的资料，或者是做的决定，觉得啊所有的决策都要重新 review 一下，才会比较好。有这些朋友在这个礼拜留一天数呢是星期二。再来呢下一个生肖是我们属狗的朋友。 如果朋友呢，在这个礼拜呢，很容易会有急躁处置的一个状况哦，所以老师会建议属狗的朋友，切记切记再切记，在这个礼拜做事情千万不要太过急，一旦急哦，就会出乱子。所以你一务必呢，一定就是在这个礼拜要告诉自己，我要当个慢郎中，我要慢慢的悠悠哉哉的去处。 就算人天塌下来了，我也不能跑，要有这样的一个气度在。是这样说可能有点夸张，但是其实是要提醒，因为呢，一旦你急了，可能比如说你在行车上的安全，或者是您出行的安全上面，或者是您就是业务上在打字上面啊，然后文件上处理上面啊。 瑕疵等等的都很有可能会浮出来，所以请务必不要让你的驾照出事。请在这个礼拜都要给自己多一点的 time allowance，才可以确保你在这个礼拜可以安全过关。最后一个生肖是我们属猪的朋友，在这个礼拜是属于大展身手的一周哦。对，人家怎么要求，记得就怎么做，不要留一手，因为在这个礼拜，你好好的表现。 就可以得到赞赏，也可以得到嘉奖，所以不做白不做，大展身手就是这个时候了。这个礼拜属猪的朋友要留意天数是星期一。好，接下来让我们来看一下，在当周的感情胜利主又是哪三个生肖的朋友哦。首先呢，第三名呢是我们属牛的朋友，那第二名呢是属猪的朋友。 而第一名呢，是我们属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友哦。在这个礼拜，老师要提醒的是，在感情观里面呢，要提早的去定位出双方的这个需求，才能够让你们在感情上能够一马当先哦。尤其是属马的朋友，其实你很知道对方对你的意志在哪里，或是他是对你一直是保持着很友善的态度，可是你一直。 发出你的这个讯号，或或者是没有给予对方你的答复，可能你有很多的考量，但是在这个礼拜，请务必要给多一点的回馈给对方，这样子对方才会有那个能量，会愿意在你身上耗出他的跟跟他的情谊，好吗？那再来就是也要提醒这三个生肖的朋友，如果是属于单身还没有对象的。 有想要追求的人呢，请务必也要先去找出跟他的共鸣在哪里，兴趣在哪里，找到对方的兴趣，那你更有机会可以接近他，那更有机会可以让你们双方的这距离可以拉近一些，那可以有机会可以让你们更多的话题可以擦出多些的火花。好，那老师也会建议呢。 如果你不是这几个生肖的朋友，也不要心慌，因为在接下来的礼的每一个礼拜呢，都有可能会有的好姻缘的时刻，所以也不要太过的操之过急哦，因为凡事呢都有一个线，也就是我们要等候的期限，所以不要心急，好吗？ 以上是我们当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。我是精灵老师，有需要咨询的朋友可以透过上方的微信号加入老师，或是透过下方的官网加入老师。我们下周准时首播，再见喽，拜拜。